नमस्कार मित्रांनो मी रोशन पवार आपल्या रोशन पवार ब्लॉगमध्ये आपले स्वागत करतो तर मित्रांनो आजचा जो आपला ब्लॉग असणार आहे तर तो आहे आज खूप स्पेशलच असणार आहे तर स्पेशल यासाठी मित्रांनो की कारण आज आपण जे जाणार आहे ते चिंतामणीच्या आगमनाला म्हणजे चिंतामणीचं आगमन जे आपल्या मुंबईतलं सर्वात मोठं आगमन असणार आहे तर असणार आहे की तर आहेच पण से तुम्हाला दाखवतो आजचं आगमन तर आता तर सध्या मी एकटंच चाललो आहे आणि तिथून आपल्या पर्यावरण लालबागवरून आपला एक मित्र भेटणार आहे तर त्याला तिकडून पिकअप करून तो सुद्धा येणार आहे तर तो सुद्धा इच्छुक आहे येण्यासोबत म्हटलं तर ठीक आहे ये म्हणून आता मी आता आहे जस्ट कांदिली स्टेशनला तिथून आता ट्रेन आता ट्रेन पकडेन आणि ऑलरेडी दोन ट्रेन सोडलेल्या आहेत कारण की भरपूर गर्दी असल्यामुळे म्हटलं आणि आपल्याला अजून पोचायला एक लागणार आहे फायनली मित्रांनो आपला हे आजचा ब्लॉग पूर्ण झालेला आहे आणि आज खूप जमलेलं आहे मी तर एवढी प्रचंड गर्दी होती ना की ते पाय ठेवायला जागा होती तरीसुद्धा काही फुटेज आपण केलेले आहे तिथे कवरअप आता बघा घरी जाऊन आपलं एडिटिंग वगैरे बाकी आहे तर ते सुद्धा करून घेऊ पटापट असं आणि लवकरच आपला हा व्हिडिओ येईलच आपल्या चॅनलला आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की आपल्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईबसुद्धा करा आणि कमेंटसुद्धा करा चला मित्रांनो धन्यवाद माझी हालत बघून तुम्हाला समजलं असेल